welcome to Jai Maruti YouTube channel ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುನಿರಾಜು ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ video convert video to M P three convert ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮೊದಲಿಗಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ video to M P three converter ಅದರಲ್ಲಿ video to M P three converter M P three cutter and merger already download ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು convert video to audio convert simple ಅಷ್ಟೇ okay thank you okay thank you ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ thanks for watching Jai Jai Karnataka ಮತ್ತು